Kwa mujibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro, walipokea taarifa toka kwa raia wema kueleza uwepo wa tukio hilo. Baada ya kufanikisha zoezi la kuopoa wa mwili, wamekabidhi katika mamlaka nyingine hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kuendelea na uchunguzi, kwa kuwa bado haijafahamika chanzo halisi cha kifo. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji kazi yetu ni kuokoa, lakini kuna taratibu zingine za postmortem, mambo mengine. Kila, kila jeshi au kila mamlaka na mamlaka yake. Kwa hiyo nadhani mambo mengine tutaachia madaktari na mambo mengine tutaachia polisi. Sisi kama jeshi la mtu mwokoaji tumemtoa eneo tarishi na kumweza kumfikisha kuweza kupata hatua zingine za kitaalamu zaidi zinazohusiana na taaluma zingine. Eneo hilo la tukio hufanyika shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo na ufyatuaji wa matofali. Si mara ya kwanza kuripotiwa tukio la aina hiyo. Wenyeji wanasema baadhi ya watu wamegeuza kuwa sehemu ya kificho kwa kuwa hufanya uhalifu katika maeneo mengine yazuiliwa afu yafie kwa yani kiujumla paka sehemu kama yenye uwazi kidogo, kwa sababu watu wamegeuza kama ni sehemu kama achaka fulani hivi umeona, au kama dampu fulani, kwa maana mtu akaza kaua huko Kilakala, akaua wapi Forest au huko ya 5 au wapi huko, basi anaona kwa tukamchukua tukamtupa matofalini. Kuna tukio lingine liliwahi kutokea katika mtaa huu. Unajua sehemu hii ni sehemu ambayo watu huwa wanachimba chimba nani matofali. Sasa kuna sehemu ambazo huwa zina mashimo mashimo. Kwa hiyo kama atapita mtu ana matatizo labda, unajua kuna wengine labda ana matatizo ya akili, kuna mwingine labda anaanguka kifafa. Eh bwana, sasa akipita maeneo yale hasa wakati wa masika, basi anaweza akatokea matatizo kama haya. Diwani wa kata ya Kichangani kulikotokea tukio hilo anasema ingawa bado hajathibitika sababu halisi ya kifo, ipo haja kwa vyombo vya usalama kuja na majibu halisi kubaini chanzo cha matukio hayo ambayo huripotiwa mara kwa mara. Mimi nilichokishuhudia kwa macho, nimemkuta mtu yuko kwenye dimbwi la maji. Sasa siwezi kusema kwamba ametupwa au la, lakini ninaamini jeshi la polisi kupitia kitengo chao cha uchunguzi na, na jeshi la uokoaji, naamini wao wataweza kutoa majibu sahihi. Tusubirie vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Historia inaonyesha miaka ya nyuma eneo hilo ilikuwa makazi ya watu na serikali kulazimika kuwahamisha kwa kuwa hujaa maji unapofika msimu wa mvua. Sasa linatumiwa na baadhi ya watu kwa shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo na kufyatua matofali, shughuli ambazo hufanyika kinyume kwa kuwa kulishatolewa makatazo. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV.